Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алани. Мы с вами находимся на пятничном рынке и, как обычно, когда мы находимся в Алании, мы всегда обедаем в одном из самых лучших ресторанов Алании, где подают блюда турецкой кухни, которые готовят в печи на дровах. Поэтому сегодня мы идем в ресторан Эниш и сегодня пятница, и в ресторане представлен самый э, большой ассортимент блюд, которые готовит Ахмед Уста. Он нам все расскажет, покажет, ну и, конечно же, мы отведаем просто невероятный куриный суп, который у Ахмед Усты самый-самый вкусный. Найти ресторан Эниш очень просто, находится он совсем недалеко от пятничного рынка в Алании. Если вы приезжаете из разных районов Алании, Окуджала, Арконаклы и даже из Манавгата, вы приезжаете вот на эту вот станцию и, выйдя из автобуса, идете налево в сторону площади, где находится пятничный рынок. Пройдя через вот эту вот большую площадь, вы увидите магазин с желтой вывеской. Вот это и есть магазин Руя Кундура. Вот таким вот образом пятничный рынок выглядит в пятницу, когда здесь много торговцев. И если вы приезжаете в пятницу, нужно пятничный рынок обойти. И вот в этом вот доме вот в этом вот доме, где магазин Руя Кундура. И расположен также ресторан Эништейн Ере. Также, если вы приезжаете в центр Алани на бульвар Ататюрка, ориентируйтесь по магазину де-факто. Вот здесь вот есть также автобусная остановка. И вы увидите вот этот вот обмен валюты. И пройдя по улице вдоль обмена валюты и торговых рядов до пятничного рынка, вы увидите магазин Руя Кундура и прям рядом с ним расположен и ресторан Эйништенель Ере. Желтая вывеска магазина Руя Кундура видна издалека. И пройдя мимо магазина Руя Кундура, прям сразу после отдела мужской обуви и расположен ресторан Эйнштейн Перья. Найти ресторан очень просто. Смотрите все ссылки, карту, социальные сети в описании к этому видео. Ресторан работает каждый день кроме воскресенья. И здесь подают самые вкусные блюда домашней турецкой кухни в Алании. Ахмед Уста готовит эти блюда и подает всем посетителям из свежайших продуктов, сделанные в печи. В общем, красота, вкуснятина невероятная. И сегодня Ахмед Уста расскажет нам. Сегодня у нас пятница. Представлен большой ассортимент всех домашних блюд. И Ахмед Уста расскажет нам сегодня о том, что же есть в наличии. Ахмед Уста, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Biz iyiyiz, siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördüğümde çok memnun oldum. Teşekkürler. Çok mutlu oldum. teşekkür Bugün, ne evet, var anlatabilir misiniz? Bugün, Ve biraz da içerikle ile ilgili şey, biraz İçerikli, bilgi tabii. verebilir misiniz? Tabii ki. Bu sebzeli kebap, domates soslu, salçalı. İçerisinde et, bezelye ve patates var. Ee, çok güzel bir yemektir. Tavsiye ederim. Taze fasulye. Bunun içerisinde de soğan, biber, sarımsak, domates, ve salçadan ibaret. Bu fırın köfte içinde domates, biber, domates, biber, patates ve salçalı sos var. kendimiz yapıyoruz. Hazır almıyoruz. Marketten almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Kuru fasulyemiz var. İçerisinde soğan, biber, sarımsak, salça olaraktan yapılıyor. Bu kıymalı patlıcan musakka. Patlıcan. Patlıcanı kızartıyoruz. Üzerine kıymalı, soğan, biber, sarımsaktan domates, salçalı bir sos yapıyoruz. Patlıcanın üzerine atıp ondan sonra fırına veriyoruz buraya. Fırına veriyoruz. Burada pilavımız var. Pirinç pilavı. Bir de burada bulgur pilavımız var. Bulgur pilavı özel bir e, Türk Türkiye'de fazla tüketilen bir şeydir. İçerisinde biber, soğan, sarımsak, domates, salça, hafif nane atıyorum ki lezzet versin diye. Burada fırın makarna var. Fırın makarna nasıl oluyor? İçinde beyaz peynir, kaşar peynir ve peşama sos var. Böyle fırında veriyorum bunu da fırında yapıyorum. Burada nohudumuz var. Nohut. İçerisinde bunun aynı şekilde havuç, soğan, biber, sarımsak ve salça sos var. Bu karışık kızartma. Karışık kızartmanı hepsinden karışık koyuyoruz. Üzerine de köy yoğurdu koyuyoruz. İsteyen olursa sarımsak da kullanıyoruz. Öyle daha lezzetli oluyor. Şimdi buna gelelim. Bu da fırında tavuk. Fırında tavuk özel bir yemektir buraya ait. İçinde soğan, biber, sarımsak, patates. Özel sos yapıyorum. Baharatlarla karışık bir sos hazırlıyorum bunun için. Ondan sonra fırına veriyorum. 2-3 saatte fırında pişiyor. Ondan sonra çıkarıyoruz. Ortalama 3 saatte pişer. Burada çorbalarımız var. Biz gittik. Siz gidin. Да, также помимо того, что есть вторые блюда, есть супы. Многие из вас знают, супы есть чечевичный суп. Bu tavuk çorbası. Куриный суп. Şimdi pirinç, havuç, zerdeçal ve özel tavuk suyu. Kemik kaynatıyorum. Özel tavuk kemiği kaynatıyorum. Onunla yapıyorum terbiyesini. Evet şimdi buraya geliyoruz efendim. Burada da mercimek çorbası var. Mercimek çorbasını nasıl yapıyoruz? Bunu iyi kayıp hazırlayıp içerisine tencereye koyup içerisine su koyuyorum. Fırına atıyorum. Fırında sabaha kadar pişiyor. Evet sabah fırından çıkarıyorum. Buna salça, nane, pul biberle sos yapıyorum. Mercimek çorbasına. Şimdi buna geliyoruz sütlaç. Bu sütlacımızı yeni yaptık. Daha bu fırına girecek. Fırında pişecek. Burada pilavımız var. Bu nasıl oluyor? Burada pilavımız var. Aynı devamı buranın. Bu sütlacı ben tencerede kaynattım, hazırladım. 2 saat falan dinlenecek böyle suyun içerisinde. 2 saat sonra fırına vereceğim. Вот именно в этой печи Ахмед Уста готовит все свои блюда. И вот он, сютлач, рисовый пудинг, который только что вытащили из печи. Он готов. Сейчас он остывает после печи и потом отправится в холодильник. verdiğimiz zaman fırında ortalama yarım saat falan kalınca bu şekilde kızartıyoruz. Bu şekilde alıyor. Üzerine bunu ne yapıyoruz? Ceviz atıyoruz. Böyle ceviz koyuyoruz. Ceviz de güzel oluyor. Böyle bu şekilde. Bu efendim kabak tatlısı. Evet. Kabak tatlısını tencerede önce pişiriyorum. Akşamdan tabi böyle doğrayıp şekere yatırıyorum. Akşamdan sabaha kadar şekerde bekliyor. Böyle suyunu salıyor. Onu tencerede pişiriyorum. Susuz vaziyette tepsiye alıp fırına veriyorum. Fırında pişiyor. Bir saat falan fırında pişiyor. Bir kaşık ceviz atıyoruz. Ondan sonra üzerine tayin koyuyoruz. Bu çok özel bir yiyecektir. Natüreldir, doğaldır. İçerisinde hiçbir katkısı katkı maddesi yoktur ve doğal şekerle yapıyorum. Yani başka türlü e, katkı maddeleriyle birleştirmiyorum yani sadece doğal şekerle. Merhaba. Şu anda servisimizde ızgara köftemiz mevcut. yanında özel kızarmış ekmeği, pilavı, sumaklı soğan, domates, marul, közlenmiş biber, salatalık ve altında tekrar kızarmış ekmekle servis yapılıyor. Afiyet olsun. Ben yoğurdu marketten almıyorum. Ben yoğurdu köyden getirtiriyorum. Yani doğal köyde kendimiz yapıyoruz. Akrabalarımız var orada onlar yapıyorlar. Bana gönderiyorlar. Ben cacığı, ayranı o gelen yoğurttan yapıyorum. Mesela bu doğal bir ayrandır. Şöyle çalkalıyorum. Böyle. Şimdi yoğurt ben size dedim ya köyden geliyor diye. Bu yoğurdumuzun kaymağı. Normal yoğurtta bu kadar kaymak olmaz. Doğal yoğurt olduğu için böyle kaymağı vardır. Bak. Bak. Evet. Yoğurdumuz bu şekilde doğal ve katıdır. Güzeldir. Cacık nasıl bir şeydir? Cacık yoğurttan yapılır. Yoğurdu e, çırpma teliyle iyice uzun süre çırptıktan sonra sıvı bir hale alır. Biraz da su koyarız. Su koyduğumuz zaman da biraz e, ayran ayran gibi olur ama ayrandan ayran kadar sıvı olmaz. Biraz daha koyu olması lazım. Bu içinde salatalık var. Nane var. Kuru nane koyuyoruz özel. Şimdi ben size onu göstereceğim. Bu da cacığımız hazırlanmış. Bak bellidir zaten. yoğurt. Bak katı. Bucacık. Cacığın vazgeçilmezi hakiki zeytinyağıdır. Zeytinyağı üzerine biraz koyarsak böyle gezdirerekten çok lezzetli olur. Harikadır. Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. Bura gelen misafirlerimiz yemeklerini söyledikleri zaman, yemeklerini, siparişlerini verdikleri zaman bizim onlara ikramlarımız vardır. İkramlarımız nedir? Salata ikram ediyoruz. Bu özel bir salata. Bunun içinde marul, havuç, siyah lahana, beyaz lahana, domates, salatalık hepsi var. Bunları böyle tabağa hazırlıyoruz. Sonra nasıl ediyoruz? Hakiki nar ekşisi. Nar ekşisinden böyle servis yapıyoruz. Yanına acı biber doğal. Kendimiz evde yaptırıyoruz. Birkaç tane acı biber. Yemeklerin yanında insanın iştahını açar. Yanına bir tane limon. Tamam ya. Böyle limon. Ve hakiki doğal zeytinyağından. Böyle gezdiriyoruz. Bu efendim, bu bizim buraya gelen misafirlerimize ikramımızdır. Bunlar ücret almıyoruz. Efendim, bunlar buraya yapılıyor ama nasıl yapılıyor, nereden alınıyor, alışverişi nereden yapıyoruz? Onu size şimdi canlı örneğini göstereceğim. Bugün günlerden cuma. Buraya pazar kuruluyor ve köylüler doğal yetiştirdikleri ürünlerini e, pazara getirip pazarda satıyorlar. Bunlar neler var işlerinde? Domates, biber, salatalık, bunun yanında kabak, e, taze fasulye, patates, her ürünleri burada pazarda bulabiliriz. Bütün ihtiyaçlarımızı gidip buradan pazardan alacağız şimdi. Evet efendim şu anda pazardayız. Pazarda alışverişlerimiz burada çeri domates var. Burada dolmalık biber var. Taze fasulye var. Kabak var patlıcan var, sivri yeşil biberlerimiz var. Aynı zamanda marul, havuç, burada her şeyi bulabiliyoruz. Her şey bunlar doğal oluyor ve köyden geliyor. Yani organik yetişiyor. Biz de ürünlerimizi buradan alıp size en iyi hizmeti sunabilmek için dükkanda yapıyoruz. Bu benim arkadaşım. Burada kendisi köyde yetiştirip özel getiriyor. Burada ürünlerini sergiliyor. Biz de buradan alıyoruz. Сегодня я буду есть э, куриный суп. Айхан. Айхан будет кёфте. Пила. Пила? нет. Нет. Йогурт. Йогурт. А еще я возьму, конечно же, джажик и салат. Обязательно салат. У Ахмед салат очень-очень-очень вкусный. В общем, сегодня пятница, у нас праздник живота, потому что не всегда удается выбраться из офиса и покушать. Покажу вам, как сервируют стол. Всегда подают, конечно же, хлеб и салат. Вот этот салат – это угощение, бесплатно. Я взяла суп, потому что не очень проголодалась. Суп с курицей просто шикарный, друзья. Друзья очень-очень вкусный. Смотрите, очень насыщенный, просто объедение. Джаджик и у Айхана а? кёфта. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. И, кстати, в этом кафе, как я уже говорила, все делают из свежайших продуктов, поэтому семьи с детьми и все остальные могут приходить сюда и быть уверены в том, что здесь всегда чисто, вкусно и самая свежая и полезная еда. Друзья, когда вы приезжаете в Аланию э, в отпуск или на более долгий период, если вы здесь живете, обязательно приходите в ресторан, э, кафе, столовую к Ахмету Усте, потому что, как я уже сказала, здесь все очень-очень вкусно по очень приятным ценам приятного аппетита. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Ну и, конечно же, добро пожаловать в солнечную Аланию. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. В описании к этому видео все мои контакты э, и номер WhatsApp. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите, буду рада вам помочь. Всем всего хорошего, пока-пока и приятного аппетита!